подшипниктер эки негизги бөлүккө бөлүнөт жылма подшипниктер жана айланма подшипниктер жылма подшипник корпустан жана кабыктан турат чогултуу учурунда машинанын валынын үстүнкү жана төмөнкү кабыктарынын ортосунда жайгашып подшипник бекитилет айлануучу вал менен кабыктын ортосундагы сүрүлүү күчүн азайтуу үчүн акыркылары валдын өзүнүн металлынан сөзсүз түрдө айырмаланган өтө күчтүү металлдан жасалат өндүрүш процессинде кабык да тетик да аны менен байланышта турган вал да кылдаттык менен жылмаланат мындан тышкары майлоочу май тараган кабыктын ички бөлүгүндө атайын оюктар жасалат айланма подшипниктери алда канча ишенимдүү жана иштөөдө ыңгайлуу мындай подшипниктерде айлануучу вал стационардык кабыкта жылбай аны бойлоп болот шариктер же роликтер боюнча жылат белгилүү болгондой айланма сүрүлүү күчү жылма сүрүлүү күчүнөн кыйла азыраак бул подшипниктердин негизги артыкчылыгы болуп саналат